guys di tengah wabah virus corona atau covid-19 kita perlu meningkatkan daya tahan tubuh hari ini kita akan membuat wedang jasemon yang enak dan berkhasiat bisa untuk sebagai takjil berbuka puasa jasemon, jahe, serai, dan lemon kita akan membuat tiga variasi 1. Wedang jahe serai original 2. Wedang jahe serai plus lemon 3. Wedang jahe, serai, lemon plus kurma Yuk kita mulai Bahan-bahan Jahe 100 gram kalau suka yang lebih hangat bisa ditambah jahenya. Sereh 2 batang, jeruk lemon, gula merah 250 gram, gula pasir 100 gram, air 1 liter, buah kurma untuk variasi isinya. membuatnya. Jahe dicuci, digeprek lalu dibakar sampai matang. dan dicincang halus. Serai digeprek lalu diiris tipis-tipis. merah diiris tipis-tipis aduk sampai Larut. Masukkan jahe dan serai. Aduk-aduk terus, kemudian diamkan selama 20 menit. supaya serbuk-serbuk jahe dan serainya tersaring. Cara penyajiannya Kita akan membuat tiga variasi satu Wedang jahe serai original Tuang satu gelas air jahe dan serai siap untuk dihidangkan. Dua, wedang jahe serai plus lemon. Tuang satu gelas air jahe dan serai. Lalu peraskan lemon secukupnya. dihidangkan. 3. Wedang jahe, serai, lemon plus kurma. Buah kurma dipotong-potong ukuran sedang. Jangan lupa untuk dibuang kulit tipisnya. Masukkan buah kurma ke dalam gelas dan isi gelasnya dengan air jahenya. Lalu peraskan lemon secukupnya. Siap untuk dihidangkan. sangat baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dapat mencegah virus corona atau COVID-19. Enak dan hangat menyegarkan tubuh. Bisa untuk sebagai takjil berbuka puasa. Hmm, hangat. Hmm, segar. Selamat mencoba. Bila sudah mencoba, kasih komen ya. Terima kasih.